Sono qui per rabbia, fede, sono qui perché ci credo, sono qui perché lo devo, sono qui, non ci giro attorno, sono qui davanti al mondo, sono qui davanti a te, sono piedi scalzi, coi piedi scalzi, coi piedi scalzi. Oh. Sono nascosto. Questa è se stessi da dentro, coi piedi scalzi, coi piedi scalzi. coi piedi scalzi. Oh. Sono qui perché ho battuto ogni muro e pace pensata per lasciarti il giusto spazio, per averti più vicino. Sono qui con le mie mani, sono qui col cuore acceso, sono qui. fuori di questa che attraversare se stessi da dentro coi piedi scalzi.